semua kau pergi Di saat ku mencinta Di saat ku Kau pergi tinggalkanku Bukankah kau telah berjanji Kau diriku Akan selalu setia benar semua Rasa cintaku yang tulus untukmu Kini baru cinta dalam Sejuta luka dan lima perasaanku Kau